Saat ini aku pengen mencoba menginstal Android X86 di VirtualBox. Ini adalah sebuah project open source supaya Android bisa dijalankan di PC kita. Kalian boleh download di uh, file ISO-nya di Android x 86org sini ada beberapa versi Android. Saat ini yang terakhir adalah versi Android 60 marshmallow kalau nggak salah karena PC saya gunakan adalah, adalah versi 64 bit uh, kita download versi Android X86 ya untuk versi yang sama ini kalau nggak salah besar filenya sekitar 600 mega aku sudah download filenya di sini karena sudah aku download jadi kita nyalakan virtual boxnya sekarang untuk proses instalasinya sendiri sepertinya nggak gitu susah ya sama seperti install operasi sistem operasi yang lain VirtualBox Manager ini kita tekan tombol new eh, untuk namanya sendiri kita tulis Android tipenya kita pilih Linux kemudian versinya kita pilih Linux 2.63x 4x 64 bit untuk rekomendasi memori kita coba pasang 1 giga sepertinya sudah cukup untuk menjalankan Android di VirtualBox kemudian untuk rekomendasi besar uh, di harddisk kita pasang aja 8 GB kemudian VDI untuk file type nya kemudian kita pilih next aja kemudian next kita klik create dan kita jalankan virtual boxnya kita pilih ISO yang telah kita download ketik start kemudian kita pilih install Android X86 ke harddisk untuk udah di sini ada pilihan untuk mem, apa membuat partisi atau memodifikasi partisi kita pilih yang pertama aja do you want to use GPT uh, ah, aku tidak tahu pilih GPT kita pilih no dan untuk partisinya sendiri kita pilih new primary tekan enter lagi kita pilih bootable dan sepertinya udah sih uh, write partition table to this oke okay, tapi dulu write yes kemudian kita quit oke okay, uh, eh, partition sudah dibikin kita tekan tombolnya ya yeah, oke okay, okay. untuk file system sendiri kita pilih exit ext4 kemudian kita disuruh format tekan yes aja apa uh, kita perlu loader yes uh, do you want to install EFI grab 2 kita skip aja uh, do you want to install system directory as written right kita pilih yes uh, untuk read write kenapa kita pilih read write oke kita tunggu instalasinya hmm, tinggal 20% lagi hmm. oh teran aja dulu running bagus karena ini e, proses instalasi pertama kali mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk oke okay, sekarang kita sudah masuk di halaman selamat datang jangan lupa mematikan mouse integration di sini di virtual box kemudian supaya tampilannya supaya lebih enak kita bikin scale mode oke untuk mengembalikannya tekan Ctrl C oke kembalikan ke smile mode lagi kita adjust screennya oke kita sudah masuk di androidnya sekarang sini ada pesan selamat datang ternyata untuk versi ini sekarang sudah ada playstore di sini terlihat aplikasi bawaannya oh, tidak begitu ramai ya coba kita install sesuatu di Android ini class of clan kita install di sini uh, apa nih permisi Ustaz this oke okay. oke okay, game kelas kelas Clans sudah terinstall tanpa masalah di sini mari kita coba mainkan dulu kita klik ikonnya kita lihat apakah game ini dapat berjalan tanpa masalah di virtual VirtualBox. kayak loadingnya makan waktu agak lama juga Oops, apa nih? Oke. Okay. kita coba sign in supaya uh, levelnya di up di load agak sedikit berat juga hmm, kita perlu install Google Play Games kita install dulu cancel dong salah tekan kita install dulu Google Play Gamesnya supaya Clash of Clans dapat berjalan dengan baik oke sudah kita kembali ke halaman depan supaya bisa main Clash of Clans ya oke kurang begitu responsif tombolnya Clash of Clans agak sedikit berat ya iya karena jalannya di virtual mesin jadi ya begitu dah clear magical forest Kita coba sign in wah agak berat juga ya kayaknya main game di menggunakan Android X86 ini tidak direkomendasikan nah, tombol sign ini juga nggak jalan-jalan Oke, muncul dialognya mereka dan langsung mendeteksi akun Google yang sudah saya masukkan sebelumnya oke udah masuk welcome load iya ternyata masuk di sini wah ternyata terlalu berat saudara-saudara waduh malah tidak bergerak juga tidak bisa diminima dikecilkan nah, sepertinya terlalu malah tidak bergerak sama sekali coba serang kita cari yang mau diserang dulu ah ini berbahaya kalau begini coba kita uh, eh, replace sebuah serangan atau oh ini uh, wah kita coba replay dulu ini apakah hmm, ternyata agak sedikit ngelag wah oh, dari mana ini serangannya tidak kelihatan oh dari mana dia oh oh ternyata dia nyerang dari sebelah sini nah, para Giant menyerang dari atas dus mantap ada kiri, ada Giant di sini ratunya dibantu sama beberapa healer Wah, tetap aja kurang begitu smooth ya kelihatan di sini wah parkirnya sekarang dibantu sama sama healer dan wah, tuh ratunya lawan hancur dengan cepat bila ada serangan dari atas berapa jaya dibantu dibantu dengan spell Giling dan ratunya sibuk sendiri di belakang membantai bangunan-bangunan dengan dibantu dengan rajanya oke lihat level kiri lagi ngapain di bawah Oh, level kiri masih ganas dengan kapak-kapak untung masih banyak nih uh, healernya diserang oleh crossbow kayaknya masih ada tiga healer yang ada yang masih hidup di sini satu ya udah meninggal oke akhirnya dari dua kubu ini akan bertemu di tengah waduh ada spell rage sama dengan kurkus <laughs> ada tengkorak-tengkorak kecil yang kurang kerjaan di situ tadi aduh balon-balon kurang ajar habis ternyata habis oh ada spell lompat bentuk base password ini agak merepotkan sebenarnya Wah. bisa mati aja oh. <laughs> ada satu builder hard di sini oke okay. yeah 100% ya bermain uh, bermain game di Android di apa ini sepertinya nggak begitu disarankan ya terlalu berat mungkin nanti kalau kita sedang main tiba-tiba ngelek parah seperti ini kita bisa kalah oke okay padahal saya alokasikan memori ke sini sekitar 1 GB kesimpulannya cocoknya sih e, menggunakan Android s Nano ini hanya untuk mencoba aplikasi yang kita program untuk bermain game kayaknya nggak terlalu disarankan ya seperti itu saja 把握。